Y quiero saber si en su casa están listos. Quiero saber si están listos. Tu Tucumán está listo. ¡Vamos en 3, 2, 1, ¡Eh! te ha ido. 1, 2, 3, estoy haciendo todo lo que quiero. Ya toda la gente sabe que esto es divertido. Eh, esto es rap, pero quieren hablar contra mí, pero ven en el partido. Sí, Nachito, soy el descendido que volvió con pelota palicia! Ah. Vos si Vos has ido, vos no tenías vos me lo recorrido. Vos no sos Dios, no sos don, no tenés nada en el tipo. Papi, me pa' que vos has perdido. Si mi rima siempre más derecha, ah. mi rima siempre sos satisfecha. Ah. El descendido somos y estamos en la tercera fecha. Por favor, que me dices este guachín solamente con sospecha. Ok, ok, demasiado flow, papi, me parece que por no vienes y te acecha. Este quiere competir conmigo, pero solamente tengo que sigue, porque con la tribuna, punto te tiramos la flecha. Ay, ay, ay. Oh my god, pero no te lo sacas, te lo metes, te lo pones. yo, lo escuchan hasta los españoles. Ellos como Messi metiendo los goles. Este no cumple los roles. Este solo tiene un role. Este no me jode. Que me traiga más nacho, lo como con guacamole. Puta. Ay. Sigo. Saco esto, te gusta, flow. no de fruta. Cada estilo que te matico de puta. Mira como mi flow voy te frustra. Siga, Nunca dijiste que vos descendés que no te ganaste este lugar Así que rapia como se debe, maricón de mierda y deja de llorar ¿Cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? ¿Cuán, cuán, cuánto tiempo me quieren dar a mí pero solamente tengo sospecha? ¿Cuánto me quieren venir con este flow que te matitas Cuán. ¿Cuánto rapero voy a mandar para la salida? No, tranquilo que la tenés derecha Ahora sí, hijo de puta